大家好，我是沈老师。我们停更了一周，因为我不小心确诊了。那我今天是确诊完的，复出第一集。 今天我们要教呢，就是人体各部位的专业名称。因为大家在量身或打板之前呢，一定要知道这些点跟这些线到底叫什么名字。之后呢，我们才能进行正确的量身跟打板。好，那我们的频道呢，会分享免费的服装技术教学，然后以及服装各种的相关知识。然后有兴趣的话，欢迎订阅哦。好，那我们就有请许久不见的艾玛出场。 在定位之前呢，我要先跟大家讲它大概的流程跟顺序。基本上我们会从点开始，那点找完之后呢，会从垂直线，就是再找水平线。那我们第一个步骤先找点。那我利用这个箭头的小贴纸，让大家看到就是正确的点在哪里。那我们今天第一个点呢，我们会是前中心点，在这里。 那前中心点呢，就比较像是锁骨跟锁骨之间的这个凹进去的这个点，就是前中心点。那再来第二个点呢，我们就是后中心点啦。后中心点在这里，这里，其实就是看一下哦，哈， <laughs> 引诱突突的骨头，看到吗？有突吗？ 这个呢就是后中心点。如果在人的身上啊找不到后中心点，我们就可以用那个项链，让这个人挂着项链，然后他就会找到这个最高点，这就是我们的后中心点。接着呢，我们要找到侧颈点。什么叫侧颈点？其实就是侧面颈部的点，这里。所以如果你在真的人身上要找到这个点呢，你就请，比如说我是要被量身的人，你就请他的脖子稍微往左边、右边。 跑一下，那跑完之后呢，回来，它肩膀交界的这个点，就会是你的侧颈点。好，再来第四个点呢，是尖端点，你在这里。侧颈点、尖端点，那在真正人身上，尖端点就是这个最凸、最凸的这个骨头，这个点。 那如果找不到的话，你可以请这个被量身的人呢，手稍微前后动一动，左右，因为肌肉嘛，它会移动。那骨头这边它不会移动的地方，它这边就是它的尖端点。那这个侧颈点跟尖端点连的这条线，我们就叫肩线。好，我们先找到这几个点，点它才会去做连线。再来还有一个点，我们叫做乳尖点。女生的话呢，就是这个乳头的这个尖端点了，叫乳尖点。 这些呢，我们都有相对应的简称，像这个前中心点呢是 FNP，那侧颈点是 SNP，肩端点是 SP，那这个乳尖点就是 BP。那因为之后我们在教所有的点的时候，其实都会用简称，打板的时候也会写简称，这样会比较快。那再来呢，就是线了。线的话，我们有分垂直线跟水平线。第一个垂直线呢，前中心线。 前中心点一路垂直地面往下拉的这条线叫做前中心线。那后面呢，其实就是一样啦，由后中心点往下延伸，这叫后中心线。那侧面这条线呢，我们叫做斜边线。前跟后会车缝的这条线，我们叫做斜边线。还有一条算是垂直线的地方，我们这叫做袖笼线，就是从尖端点一路到腋下这一整圈。 然后就是这个接袖子的地方，这一整圈我们叫做袖笼线。好，那简称我们也把它列在旁边给大家。再来是水平线，水平线呢就是很常听到，就是胸围多少尺寸、腰围多少尺寸、臀围多少尺寸，好，三维尺寸。那第一条水平线呢，就是这个胸围线，经过这个乳尖点最凸的这一条线，水平的转一圈。那再来第二条呢，腰围。 最细的地方，这叫我们的正腰腰围线。那再来呢？从后面看屁股最凸的地方，这边一圈叫做我们的臀围线。所以胸、腰、臀这三条线是我们基本的，大家常听到的三围。再来呢，还有一条线就是肩线了。这条肩线呢，就是我们的侧颈点跟尖端点连线。好，这条线叫做肩线。所以以上呢，这就是我们基本的线。 垂直线、水平线，还有基本的点。那以上呢，就是我们今天讲的人体的各个部位的专业的点跟线。那这些一定要记得，我们下一集会针对这个点跟线来讲，就是对应在板子上面应该是在哪一个位置哦。我们有精美的图文版 IG 跟脸书，记得追踪哦。拜拜。